変ですのね入院してらっしゃる方の赤ちゃんですのいいえ私にですそういつ生まれになったんですの今日でちょうど50日目です、生まれた日から毎日数えてらっしゃるのねえ、でもすぐお答えになったから <laughs> うんなんとなくねカレンダーに印をつけておくと自然に今日は何って完了するようになるんですわ奥さんもお生まれになるんですよ